Euskal Herriko ikasle mugimendu osoari dei egiten diogu azarako eta zortziko berre badeialdietan parte hartzera, tokian toki. Ikustegulako beharrezkoa ezkuntza sistema zapaltzaia hau salatzeko eta moduriko berena erutzita egulako. Eta zaraen hogeita zortza aukeratu dugu beharrezkoa ikusten genuelako eh, ikasturte hasieran egitea eta ez ditxo egitea eh, martxora arte normala oikoak izaten direnean manifestazioa. Bueno, aste honetan zehar e, eh, aderiko dire gure aldarrikapen zehatzak, eh, izan ere guk banatu ditugu zazpi hildo desberdin, eta horietako batzuk dira dibidez Euskal Herria, pedagogia eredua, anistasun zapalduak, orduan aste honetan ateriko ditugu aldarrikapen zehatzak hildo bakoitzeko. Baina, bueno, orokorki erranda edo, e, gure aldarrikapen nagusia da nahi dugula hezkuntza eredu propio bat, e, publikoa izango dena, euskadun izango dena, feminista izango dena, denontzat izango dena eta guria izango dena, eta ez dena izango ez Espainiar estatutik, ez Frantziar estatutik inposatua. eskualde bakoitzak edo ikastetxe bakoitzak e, erabakizun ze aukeratuko zuen eta zehildotan borrokatukozun borrokatuko zuen zehazki. Eta aste honetan egin dire ikastetxe bakoitzan e, hildo hoiekin lotura duten ekimen desberdinak, bai pos komun komunak edo berte hainbat gauza. Eta, bueno, hori bilduko ditun edo mobilizazioa izanen da zaruko baita sortziko greba, eta horregatik ulertzen dugu greba hau, ekimen bateratuko ditun ekimen bat bezala, eta ikasle guziak elkartuko garen ekimen bat bezala. E, azkenean beharrezko ikusten dugulako denak elkartzen bagara asko zinda eta indartsuago izango gara lako e, salatzeko hizkuntza- sistema zapaltzari eta denon artean Euskal Herria hobeago bat eraiki dezakegulako. Ezkuntza paper garrantzitsua jokatzen du sistemaren birproduzterako, azkenean e, beraiek eh, eh, zenbaki sumizoa nahi dituztelako eta beraiek esaten duten dutenari men eh, egiten nahi dutelako. Baina guk horrekin adustu nahi dugu, azken finean, beti saiatu direlako txikitatik guri, e, bai genero rol banaketa bitartez eta diru guzez, ba, beraien ikasle sumizoak ez daten eta zenbaki bat eta guk horrekin adustu nahi dugunez, ba, beharrezko ikusten dugu e, sistema hau aldatzen bueno, guk azpimarratu nahi duguna gehien bat da hori, gu bagarela subjektu politiko bat, eta horretaz kostiente izan garela eta komentatu dugun bezala e, hezkuntza da sistemaren biurprodukziorako terna bat edo, eta sistemaren balorea jasotu ditugu txikiratik, orduan e, guk aintzat hartu nahi dugu bagarela subjektu bat eta bagarela borrokatzeko gai, eta horrela sistemari aurre egiteko. guztion engatik, e, eh, zapalkuntza honeri aurre behar zaiolako eta ikasle guztia garelako aurre egiteko gai, deitzen diegu eh, ikasle guztiari aktibatzeko, mobilizatzeko, indarra izateko eta indarra emateko gure hezkuntzari eta parte hartzeko azaruko baita sortziko gire bat.